大家好，今天我们来讨论第二十二个技巧：看着你的过去，不予认同。我们回想我们的过去，任何事情都可以。我们的孩提时代，我们的爱情事件，我们的父亲或者是母亲的死，任何事情都可以。看着它，但是不要摄入它，记住它。 就好像我们记住别人的人生，当这个发生再度被放映出来，再度登上荧幕，要注意，要觉知、关照和保持超然。我们过去的形式会在那个影片里，在那个故事里。如果我们回想我们的爱情事件，我们的第一次恋爱，我们将会跟我们的爱人在那。 里，你过去的形式将会在那里，跟你的爱人在一起。我们的回忆不可能不是这样，也要跟随我们过去的形式保持一段距离，看看那整个现象，就好像别人在爱着别人，就好像整个事情跟我们无关，我们只是一个观察者。 一个关照，这是一个非常基本的技巧。它曾经被使用过很多次。这个技巧有很多种形式，我们可以找到自己的做法。比方说，当晚上快要入睡的时候，正准备要入睡的时候，开始回想当天所发生的事，不要从早上开始。 从我们所在的地方开始，就在床上，从那里开始回想，渐渐的，一步一步的回想到早上醒来的时候回想，但是要一直记得不可以摄入。比方说，在下午的时候有人侮辱我们，看着我们自己，看着我们自己的样子被别人所侮辱，但我们只是一个观察者。 不要摄入，不要再度生气。如果我们再度生气，那么我们就跟这件事情认同了，那么我们就错过了那个静心的要点。不要生气，他在侮辱我们，他在侮辱下午的那个形式，那个形式现在已经消失了。我们就好像是一条河在流动，那个形式是流动的。 在我们的孩提时代，我们有一个形式。现在我们已经没有那个形式，那个形式已经消失了，就好像河流一样，我们一直都在改变。所以，当我们晚上在回首静心冥想当天的事情发生时，只要记住我们是一个关照，不要生气。某人赞美我们。 不要觉得高兴，只要看着那整个事情，就好像我们漠不关心的在看着一部影片。往回走是非常有帮助的，尤其是对那些任何有睡眠困难的人。如果有任何睡眠的困难，有失眠症，如果我们发觉很难入睡，这种方法会有很深的帮助。为什么？ 因为这是头脑的一个解开。当我们往回走的时候，我们是在解开头脑。在早上的时候，我们开始锁紧我们的头脑，头脑变成纠缠很多事情在里面，在很多地方里面，有很多未完成的和不完整的事会停留在头脑里。当它们发生的时候，没有时间。 可以让它沉静下来，所以在晚上的时候，我们往回走，这是一种解开的过程。当我们回想到早上起床之前的第一件事情，我们将会再度跟我们早上一样有一个新鲜的头脑，那么我们就可以像小孩子一样的入睡。今天就分享到此。